o'ralbek qiyichev o'zimning qalamimga mansub bo'lgan masal korrupsiya bugun o'rmonda shov ochilganmish institut san'at uchun changalzor ajratganmish bir hudud imtihon oluvchilar xo'roz tulki bo'rlar barchasi hayajonda zabt imtihon ko'rilar imtihonga birinchi kirib keldi eshakvoy ko'zlaridan o't chaqnardi ijod kuchli hoynahoy xo'roz sedir qani ashula aytingizchi bir ko'ray agar yaxshi aytsangiz eng yuqori ball qo'yay xo'p dedida eshakvoy bor ovozda hangradi uning zarbdor ovozi o'rmon ichra yangradi o'tirgan juriylar ham ketay dedi hushidan butun o'rmon ranjidi eshakning bu ishidan xo'roz dedi hmm, qo'shiqda na ohang bor na tom bor e, boshqa kasbni tanlangiz umr bo'lmasin vol eshak ketgach ortidan kirib keldi quyonvoy mahoratini ko'rsatdi yuriylardan uyalmay quyon milliy raqsiga raqsga tushdi chinon juriylar bu san'atni ko'rmoqliga dargumon tulki dedi mm, e, e, raqsga gap so'z yo'qdir tasanno e, plastika joyidayu harakatda ko'p ma'no ustozimiz sherxonga bormi hech salomingiz 75 ball to'pladi aylagan xiromingiz. quyon dedim e, ustozimga har kech salom aytaman e, ustozimni o'rmonda e, har kun ko'rgan paytdaman tulkining bejo ko'zi birozgina qisildi ishdan afsus dedi-yu, yurak bag'ri ezildi qo'yavering salomni o'zimiz yetkazamiz sizga 10 ballni qo'yib ishingiz bitkazamiz nega desangiz agar bo'yingiz 50 ekan bizga yetmishlar kerak qonunda shunday degan quyon poraxo'rlikni ana o'shanda bildi yig'lab chiqdi eshikdan ortidan ayiq kirdi bo'ri dedi ayiqqa oh oh oh mana mana kelishgan qomat qani jonni boshlang ko'rsatingiz karomat qudranib ayiqpolvon ijro qildi she'rini Juriylar tushunmadi she'rning ma'nosini burit edi qomatga yarashmabdi bu ovoz keyingi yil topshiring sizdan bitta iltimos ayiq edi salomimni yetkazganman sherxonga ey yo'q men yo'q aytaysiz shumi hurmat mehmonga bo'ri dedim kechiring hazillashdik biroz hozir san'at so'zga emas qomatlarga ishqiboz xushxabarim o'tdingiz bu yilgi imtihondan sizga 100 ballni qo'ydik kelib chiqib vijdondan kim agar pora bersa imtihondan o'tardi sherxonni qancha qancha yana pora kutardim kim cho'ntakda bo'lsin biror so'mingiz zero quyonga o'xshab qurimaydi sho'ringiz